Uy, a ver. Vuelve a dejarla donde estaba. Vale, ya puedes abrirla. Qué buen rollo, ¿no? ¿Esto qué? ¿Psicología inversa? Venga, vamos a probarlo. Bueno, parece que de momento todo bien, ¿no? Sí, aquí pone que el impacto de la empresa es asumible y ¿qué más? Enhorabuena, este proyecto protege los derechos laborales. Capítulo 3. Equipación técnica. Ah, que no se nos olvide que hay que dejar un margen anual para material nuevo, que la tecnología a día de hoy va a toda leche. Uy, ¿qué pasa? A ver. error por daño en medio ambiente. En realidad supongo que tampoco es estrictamente necesario renovar cada dos años. La calidad de la imagen no va solo unida al último modelo de mercado. Si quitamos ese dinero de ahí y lo metemos en formación para nuevas narrativas o algo por el estilo, ¿cómo lo ves? Sí, y hay que mirar lo de las baterías recargables, la tecnología libre de conflicto armado. <laughs> Hay muchas cosas que tenemos que mirar. ¿Qué? Poquito a poco, ¿no, Pichín? Poquito a poco. Vale.